ああデビューはピエロ以外のメイクもいいよとかねデビューはピエロのメイクをしない方がいいよとかねバカ言うんじゃないよあれが私の素顔なんだよ私は生まれてからあの姿ねピエロのメイクをしない時が見たいだなんてそんなこと言っちゃダメだよ じゃないと違う人になっちゃうからみんな今日はサングラスをつけてるなぜかというと目は実はウイルスに感染しやすい粘膜だからねだからみんなコロナウイルスにならないようにおしゃれで目がをかけるのもいいんじゃない ねいつものとは違う姿ですっていうのもこれがね人間のふりをする時のねこれで満足かいこれで満足かいうーいつもと違うから違和感がすごいうんねあ今回はどんな話をしていくかというと はいタイトルの通りそうあなたに興味がある日本人とあなたに興味のない日本人の見分け方ですねまあこれはね女性であっても男性であっても使えるからみんな日本人だった時は使ってみてね ね <laughs> ウインクが下手くそだねということで、えー、やっていきましょういつもに今日おおいつもとは違う面積が広いデビューだよということでいつもやっていくよせーのゴーえー、まずは、えー、日本人のねあなたに好意があるかないかこれ見分け方ねヒントは 漫画にあるんですね特に少女漫画ねじゃあね今からねあなたに興味がない方のね、えー、日本人を、えー、分かりやすくこう女性でねえモノマネをしていきたいと、えー、していきたいと思いますねじゃあいくよまあ、これも初めましてでね、まあ、少しこう会話してる感じをイメージしてね、うん、じゃあいくよ んですね。あ、はいはいはい。えー、えー、あ、そんな趣味をお持ちなんですね。あ、いいですね。はい。まあ、またあのよかったらあのご飯でもねぜひお願いします。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、さよなら。はい、ありがとうございます。っね。えこれがあ日本人のね女性の、えー、あなたに興味がないバージョンですね。 ねこれよくあるんですよで次あなたに興味がある場合の、えー、女性のねパターンを真似していきたいと思いますじゃあいくよせーの うんうんうんうんうん。その趣味いいね。あ、じゃあまた今度、あの、ご飯一緒に行こう。うん。うんうんうんうん。いつ、いつ行くいつ行くうん。じゃあ、来週の土曜日とか空いてるあ、ほんとじゃあ私も空いてるから、じゃあ、また来週の土曜日会おうね。うんうん。じゃあね。バイバイ。バイバイ。はい。美容です。ね。 あの何が違うかっていうと、えー、1つ目の、ね、日本人女性目があんまり開いてないんですねはいあなたに興味があるない場合これあなたに興味がない場合日本人であなたにねのこの人かっこいいなとかねこの人いいなっていう人がいる時の日本人の顔 白人とかね他の国の人からするとあの目がね、えー、細いイメージがあるんですけど実は日本人の、えー、眼球ってねこれ僕も聞いてびっくりしたんだけど眼球が白人より大きいんだって日本人の方が。だから、えー、日本人はあこの人と仲良くなりたいなとかね この人かっこいいとかねこの人かわいいこの人好きだなっていう時はこういうふうに目を大きく開けて話をしますはいということで、えー、あなたに興味がある日本人 の、ね、興味があるかないかの、えー、見分け方ですね日本人の見分け方でした。ということでねあのいつもとは違うね普通の人のメイクをしました。ね、ノーメイクはいつもの姿のね赤い花のデビューなんですけど今回はいつもと違うデビューでしたこれね公開するけど うん、限定にしようかな。うん。ちょっとね、あのー、ずっと残すのはね、ずっとこの姿を見せるの、見せるのは嫌だから、時間が経ったらこの動画非公開にしたいと思います。ということで、えー、デビでしたね。ためになったねじゃあみんな、えー、いつも見ててくれ、あ、見ててくれてありがとう。バリショイスパスイバーパカパカ